Allahu Samad. Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berharap. Itu maksud As-Samad. Maksudnya dalam kehidupan kita ni kita tidak boleh letakkan pergantungan kita itu pada yang selain daripada Allah. Ada orang mungkin tanya tu, "Abi kau bergantung dengan doktor?" Uh, maknanya hilang hmm. pergantungan hmm. kau dengan Tuhan ke? Dia kita yeah. bergantung dengan sesuatu itu mana-mana dia usaha eh kita punya tawa kita punya hmm. usaha kita kita bergantung dengan ubat. Contohnya kita usaha dengan cara berubat. Okey. Berubat ni kita kena tengok berubat itu ubat yang digunakan tu adakah dia ubat yang scientifically proven, dia ada dalil tak? Dalil ni maksudnya dalil tu bukan dalil Quran Sunnah tau. Dia maksudnya dalil tu dia ada bukti-bukti yang ubat ini boleh membantu ataupun tidak. Bila kita kata dia pergi kepada benda-benda yang mistik, ha, macam bomo ke apa, ha, itu hmm. tak terbukti hati daripada, daripada sudut mana dia membantu. Ha, so itu sebenarnya dia tak boleh kata yang kita hilang pergantungan lah dengan Tuhan. Kita bergantung dengan Tuhan, erti dalam kata kita tawakal dengan Tuhan adalah based dengan usaha kita. Maksud Allah nak tengok, okay, kau buat apa? kita usaha, lepas kita usaha, baru kita serahkan pada Tuhan. Kalau kita sakit ke, kita baik ke, itu semua kita serah Tuhan. Ah, so, Allah hmm. Samad uh, ah, is very important for us to understand lah kan. Maksudnya tempat kita gantungkan diri kita pada dia, pada semua perkara but semua perkara tu bukan maksud dia semua-semua lah. kau duduk diam <laughs> gitu bukan gitu. Ha, mesti ada usaha lah dalam benda tu kan.